ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በዛሬው ቪዲዮ ለክሪስመስ ምርጥ የጾም ኩኪስ በድስትና በኦቨን አብስዬ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ ወደ አሰራሩን ሂድ በማቀላቀልበት ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ 3 አራተኛ ኩባያ ስኳር አደርጋለሁ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ ሩብ ኩባያ የአልመንድ ወተት። ወተቱን እናንተ የመረጣችሁትን የወተት አይነት አስገብታችሁ መስራትም ይቻላል። አንድ የሻይ ማንኪያ ቬኔላ አስገብቻ አዋህዳችኋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በደንብ አቀላቅዬ አዋህጄ ስኳሩን አማምቸዋለሁ። ሁለት ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አስገባለሁ። ዱቄቱን የሰፈርኩበት ኩባያ የግማሽ ኩባያ መለኪያ ነው። ለዛ ነው አራት ጊዜ ያደረኩት። baking powder ሁለት የሻይ ማንኪያ አድርጌ መጀመሪያ በስፓችላ አዋህድና ከዛ በእጅ አቦከዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን ስታቦኩት መጀመሪያ ፍርፍር ሊል ይችላል፣ ግን በእጃችሁ ሙቀት ስኳሩ እየቀለጠና ዱቄቱና ስኳሩም አንድ ላይ እየተገናኙ እየተያያዙ ሲሄዱ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ግን በጣም ፍርፍር ብሎ ዱቄቱ ብዝት ካለባችሁ ትንሽ ወተት ጠብ እያደረጋችሁ እያያችሁ ወተቱ እንዳይበዛ አብኩት። ሊጦቹን ለሁለት ከፍዬ የተለያየ እቃ ውስጥ ካደረኩ በኋላ ሽታ አድርጌ ያኩቻቸዋለሁ ሁለት አይነት የምግብ ከለሮቹን እጠቀማለሁ፣ ቀይና አረንጓዴ። እናንተ እንደ ምርጫችሁ። እኔ የክሪስመስ ስለሆኑ ሁለቱም ከለሮች እነሱን እጠቀማለሁ። ባዶንም ብትሰሩት ቆንጆ ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው ላይ ቀይ የምግብ color እና ሁለተኛው ላይ ደግሞ አረንጓዴ የምግብ color አድርጌ እያቦካው አዋህጄ አዘጋጃቸዋለሁ እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሁለቱንም ሊጦች በዚህ መልኩ አቡክቼና አዋህጄ ጨርሻለሁ። ሰሃኑ ላይ አንድ ኩባያ ደቃቁን ስኳር አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ከአረንጓዴው ሊጥ በማንኪያ እየቆነጠርኩና እያድቦለቦልኩ ስኳሩ ላይ እያደረግኩ ሙሉ ለሙሉ በስኳሩ ሸፍናቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እንደዚህ በስኳሩ በደንብ ከሸፈንኩት በኋላ ቀጥታ የማበስልበት ትሪ ላይ ነው ያስቀመጥኳቸው በ oven ማበስለውን በዚህ መልኩ አዘጋጅቸዋለሁ። ኦቭኔን preheated አድርጌ አዘጋጅቸዋለሁ። የኩኪሱ ሊጥ አስገብቼ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ20 ደቂቃ አበስለዋለሁ። የተወሰኑትን ኩኪሶች በድስት አበስላቸዋለሁ። ድስቱን አሙቄዋለሁ። ድስቱ ውስጥ የማበስልበትን ትሪ ለማስቀመጫ wire አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። የማበስልበት የኬክ መጋገሪያ ከስር ያለው ትሪ ነው። ትሪውን የዘይት ስፕሬይ ነፍቼበታለሁ። አድቡል ብዬ ካዘጋጀሁት የ cookies ሊጥ የተወሰነውን እንደ ቦታው አስቀምጥና ከድኜ እሳቱን ቀነስ አድርጌ አበስለዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በ oven የበሰለው cookies በ20 ደቂቃ ውስጥ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ከላይ ያለው ስኳር ራሱ ምንም አልሆነም። በጣም ነው የሚያምረው። ስታዩትም ሲበላም በጣም አሪፍ ነው። baking powder ስላደረግንበት ንፍት አድርጎ ነው የበሰለው እየተከታተላችን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት አመሰግናለሁ በድስትም የበሰለው ይሄን ይመስላል ለ30 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት የድስቱን ግን በድስት የበሰለው እንደምታዩት ስኳሩ ከላይ የነበረው ስኳር ቀልጧል፣ ግን ኩኪሱ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። በነጮቹ ክሪስመስ የገና ጾም ስለሆነ ለኛ ለጾመኞች በዚህ መልኩ ሰርተን መመገብ እንችላለን። እኔ ለልጄ ልደት ነው ያዘጋጀሁት። በጣም አሪፍ ነበር። ልጆቹም በጣም ነው የወደዱት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው